dette. Det er en simultan oversettelse som foregår. lyst til å ha god tid til det. Eh, men jeg har fått noe jeg har lyst til å dele, eh, og det er i åpenbarhetsboken Jesus. Jeg har lyst til å lese det siste kapitlet for deg. 22. Jesus, takk for alle vitnesbyrdene. Takk, Herre, for alt du har gjort denne helgen. Takk for alt som, har, eh, som vi ennå ikke har hørt om. Takk for de som du har berørt, og som ikke er her nå, som har sterke vitnesbyrd. Men takk at det er du, Jesus. Du har all ære. Det er du som eh, har all kraft og all makt. Og takk at vi får lov å være med. At vi får lov å være dine medarbeidere. Men det er du som får all ære, Jesus. Vi får lov å glede og fryde oss sammen med deg. Amen. Og det finner jeg åpenbaringen 22. Hvis du ikke har med deg bibel, så skal jeg prøve å lese høyt. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og landets trone. Midt i byens gate, på begge sider av elven, står livets tre som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal det ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være kongen i all evighet. Og han sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne, og Herren den Gud som gir profetene sin ånd med stor Å. Har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er medtjener med deg og dine brødre og profetene og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Og han sier til meg Sett ikke seil for de profetiske ordene i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren. Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi enhver igjen etter det som hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper så de må få rett til livets tre og til å gå igjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ett, den klare morgenstjernen. Og ånden og bruden sier 'kom', og den som hører det, la han si 'kom'. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by, som det er skrevet om i denne boken. Han som vitner dette, sier ja jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Dette er det siste kapitlet i Bibelen som vi kjenner den. 66 bøker. Hvorfor skrev han ikke mer? Hvorfor har vi ikke 67, 68, 69 bøker? Hvorfor? Og når det siste boken skriver og du ønsker å få med deg det aller siste og det aller viktigste du ønsker å formidle til en verden, så er det dette budskapet som kommer. Hvor han understreker så klart og tydelig at vi skal ikke tilbe noe annet enn Gud, enn Herren. Om det så er engler som kommer dansende med budskap, så er det flott at de har budskap, men du skal ikke tilbe dem. Du skal ikke følge dem. Og noen ganger så er engelen også da eh, på en måte eh, blir brukt som et uttrykk for en tjener, en pastor, en leder. De skal ikke tilbes. Kun Herren din Gud skal du tilbe. Og ham skal du tjene. Og ja, vi skal kappes om å hedre hverandre. Men vi har jo gått fra grøft til grøft. Det er meningen vi skal holde oss rett på veien, som er Jesus. Rett på midtstripa. Jeg kommer på her bare plutselig, så jeg bare deler det. Jeg var eh, og besøkte eh, Jeg og Id, da. Vi var faktisk på Island i fjor, i fjor sommer. Og eh, jeg hadde jo aldri vært der før, og vi organiserer jo veldig sånn eh, Det går litt fort i svingene noen ganger når vi organiserer. Så vi tenkte ikke helt over egentlig hvor langt det var å kjøre fra flyplassen og bort dit vi skulle. Og på denne leiebilen så var jeg satt som sjåfør, og jeg kjente ikke veien. Jeg hadde jo aldri vært der før. Og ettersom jeg kjørte, så forsøkte jeg å kjøre så mye jeg kunne mens det var dagslys, men mørket kom jo. Og det var ukjente veier, og det var høy hastighet. Og jeg hadde ingen anelse om det kunne være dyr i veien eller noe som helst. Og på denne veien med 90 km i timen så var det kun én ting, og det var en midtstripe. Og det var så viktig at jeg fulgte med på den midtstripa for å vite hva som kom. For i denne hvittstripa så ja, det var noen skilter, liksom, men der var indikasjonen på at plutselig så var det en bakketopp hvor jeg ikke så noe på andre sida. Altså jeg måtte følge med, jeg måtte holde meg midt på veien. Og sånn som jeg fikk greie på det at eh, disse folka som bor på Island, de følger hvittstripa, de. Jeg tenkte Hm, dette var interessant. Og det, jeg måtte jo, jeg kjørte vel i syv-åtte timer, og det kan du si Hele tida så var jeg avhengig av å holde meg egentlig på midtstripa. Ikke for langt ut til den ene sida, ikke for langt ut til den andre sida. Og jo mørkere det var, så var det på en måte bare den jeg kunne følge i denne hastigheten. Og jeg ønska jo å komme fram. Men jeg måtte liksom stole på det Solfrid holdt deg midt på veien. Og hvis jeg da var midt på veien, så var det selvfølgelig det var såpass oversiktlig at jeg kunne altså Hvis det var andre der, så skjønte jeg jo at jeg måtte holde meg på sida <laughs> og møte dem på riktig side. Det var ikke det. Men jo mørkere du var, jo mindre trafikk var det. Men allikevel så var det sånn at eh, så lenge jeg holdt meg midt på veien, så hadde jeg større muligheter til å vike unna hvis det skulle komme noe fra grøftekanten og diverse sånne ting. Så det, jeg vet ikke hvorfor jeg ble minnet på det akkurat, men det var bare sånn denne Jesus han sier 'Jeg er veien'. Hold deg på midtstripa. Selv om ikke du ser, om du uansett hvor mørkt det er, så hold deg på midtstripa. Slutt å gå fra grøft til grøft. Ikke tilbe folk, men du må da kunne gi dem et kompliment i det minste, da. Det er sånn eh, Jekk deg ned. Tror du du har skjønt det? Ja, faktisk så har jeg skjønt noe, for Den hele hellige har vist meg det. Jesus har valgt å gi oss blikkfeste på himmelen. Hvordan det ser ut der oppe. Hvordan det er, hvordan det finnes ikke sant, sånn beskrivelser. Det er jo mer beskrivelser om det her med at eh, det finnes ikke noen tårer. Det finnes ikke noen smerter. Man snakker om gater av gull, man snakker om eh, all verdens edelstener og alt mulig rart. Og vi har et liv i vente. Og vi ønsker å ha med oss de vi elsker, dit. For vi veit hvor vi skal hen. Vi veit veien. Jesus sa 'Jeg er veien'. 'Jeg er sannheten'. 'Jeg er livet'. Sånn. Ingen kommer til Faderen uten ved Jesus Kristus. Det er ikke åtte forskjellige veier. Det er én vei det er for at selv ikke en dåre skal gå vill. Så har han gjort det sånn i sin kjærlighet. Han har gitt oss én vei. Og hvorfor vi lager en masse veier, det vet ikke jeg. Når han har gitt oss én vei. Og så må vi holde oss midt på den. Og så står det her ikke sant, dette med å ta vare på ordet. Det står faktisk ganske kraftig at hvis vi begynner å vri på skriftene, begynner å trekke noe fra, legge noe til, endre og gjøre ting annerledes enn det som Gud har bestemt, så får det konsekvenser. Og du ser hvordan verden er i dag, hvor de har vridd på ordet kjærlighet, f.eks. Kjærlighet du har en menneskelig kjærlighet, og så har du Guds type kjærlighet. Høysangen har vært nevnt her. Ikke sant? Jeg, jeg driver og, og, er i høysangen for tida sjøl, og jeg, jeg, stadig så kommer jeg tilbake der. Det var det jeg leste i dag tidlig. Så leste jeg høysangen. Jeg kom så vidt ut av vers 1. Jeg ble sittende og tenke Er det mulig at Gud elsker oss så inderlig? For jeg har bare hørt om synd og dom og straff Pass så du ikke liksom Tenk at kan brenne i helvete. Det er liksom ikke grenser for hvordan man skal skremme folk. Istedenfor å vite det at det er Guds godhet som driver til omvendelse. Det er Hans kjærlighet som drar oss inn til Ham. Det er Hans utrolige, vidunderlige tanke for oss og det at han faktisk valgte å åpne veien ved å se på oss fra korset, som Otto nevnte her, og bare se på oss med en uendelig kjærlighet, og så brast hjertet hans fordi han lengter etter oss. Det var kjærligheten som spikret ham til korset. Det var ikke noe annet. Fordi han elska deg og meg, så ville han. Det er det Skriften sier. Ingen må trekke noe fra eller legge noe til. Denne menneskelige søtsuppekjærligheten jeg sjøl har levd i verden. Jeg har levd i verden fram til jeg var 30, og som det høres så jeg eh, har levd i verden jeg har, eh, jeg, har, jeg har, levd etter den med menneskelig kjærlighet. Og det var bare en sånn altså, Uansett hvor mye du fikk, så fikk du aldri nok. Uansett hvor mange komplimenter du fikk, så var det aldri nok. Uansett hvor mye kjærlighet du fikk fra dine medmennesker, om det var fra hunnkjønn eller hannkjønn, venninner eller hva som helst. ikke sant? Så det var aldri nok. Fordi at det menneskelige kjærlighet og omsorg kan ikke stille den trangen et menneske har, fordi vi er skapt til å ta imot Guds kjærlighet. Og det er den vi alltid jager etter. Og de har vridd på Bibelen. Det er kjærlighet. Alt er lov. Det er kjærlighet. Og så ser vi da folk går i tog og proklamerer hva slags legning de har, og de, og de, de styrer og de ordner. De skal liksom ha frihet og rettigheter og kjærlighet og jeg vet ikke hva. De har vridd på skriftene, og så tillates dette blant Guds folk til, i fullt mål istedenfor å peke på hva Bibelen sier. Den løgnen som djevelen kom med helt i begynnelsen, den lyder fortsatt. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt ja, han har det? Ja, men jeg er ikke enig. i at det hjelper ingen verdens ting. For når Gud har sagt det, så står det der. Han er alfa og omega. Han er begynnelsen, han er enden. Dette endres ikke, selv om vi vil det. Jeg altså, sa, Ja, jeg ser det står der, men jeg liker det ikke. Men det hjelper ikke. han har sagt opp gjennom tidene 'Se, jeg kommer snart'. Og det er mer aktuelt enn noensinne. Det er mer aktuelt enn noensinne. Altså at han kommer snart, og han kommer meget snart. Og han ønsker at bruden skal være klar. Det er deg og meg, det. Han vil at vi skal være klare, at vi skal være rede når han kommer. Så ønsker han at vi skal være klare, at vi skal være med, fordi han lengter etter oss. Han lengter ikke etter gjerningene dine. Det er ikke for han. Det er for de andre, det. Men han lengter etter hjertet ditt. Det er det han vil ha. Han vil ha hjertet. Jeg vil ikke ha alle de tingene og greiene du gjør for ham. Ja, altså vi gjør det for ham, men altså det, han, han, elsker oss ikke noe mer eller noe mindre om vi gjør en masse for ham. Han bare elsker oss, han. Nei, det er for enkelt. Ja, men han har gjort det så enkelt, for han ønsker bare å gi. Det siste han gjør i våre bibel, våre 66 bøker, er igjen å rette blikket mot ham. Det er han det handler om. Det er han som er ordet. Hans navn er Guds ord. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det står i Amplified, så står det And he moved into the neighborhood. Ordet ble kjøtt og flytta inn i nabolaget. Jeg snakker med mennesker rundt forbi, og så sier de ja, det er sånn og sånn og sånn og sånn. og sånn og sånn og sånn, ja. Så sier de ja, jeg ser at det står der, men De kommer 'Å, jeg er så bekymra. Jeg vet ikke. Å, jeg hører om krig, og jeg hører om ditt og hører om at jeg er så bekymra.' Så sier jeg igjen, eh, du er frelst, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Mm, ja. Tror du på Bibelen? Ja, jeg leser Bibelen hver dag. Ja, har andaktsbok og ja da, jo da, i det hele tatt. Så sier jeg, men det står faktisk Vær ikke bekymret. Det står med utropstegn, og det står flere ganger, så du kan ikke viske det ut. Det står, det er ikke et forslag heller. Hadde det enda vært det, jeg anbefaler deg på det sterkeste å ikke være bekymret. Nei, han sier 'vær ikke bekymret'! Utropstegn. Ferdig snakka. Men da var Ja, ja, jeg, jeg ser det står her. Men Men Har Gud virkelig sagt? Gud har virkelig sagt at du skal få slippe å være bekymra. Og det er jeg så utrolig glad for. Om jeg klarer det, det er en annen sak. Men jeg veit at det er et tilbud fra ham. At du kan slippe å være det. Og så står det 'vær alltid glade'. Nei, det liker vi i hvert fall ikke. Vi lever jo i en sånn verden. Ja, men du kan være glad på tross av. På grunn av det han har gjort. sant? Altså Alle disse her tingene, altså igjen så tenker jeg det står Ikke trekk noe fra. Ikke legg noe til. Men det står det at vi har en, en himmel i vente. Vi skal jo ikke bare leve her på venterommet og lide oss gjennom liksom alle disse her eh, Eh, periodene altså Sitte på et venterom er jo utrolig kjedelig. Jeg vet ikke, du vet ikke om du er en sånn som sitter der med blå sokker og venter på altså disse plasthettene du skal ha på beina, da, så du ikke griser til gulvet. Eh, og når du sitter der og venter da, på at noen skal liksom, eh, rope navnet ditt, og de er aldri på den tida som du har fått beskjed om å komme. Bortsett fra den gangen du er forsinka sjøl. Og du vet liksom aldri hva som er på innsiden av den døra. Det er ikke sånn livet skal være. Vi er ikke på et venterom med blå sokker og håper at, rom, at navnet vårt skal ropes opp. Vi er kalt til å leve med ham et spennende liv. Der hvor kraften regjerer og eksisterer, hvor han blir synlig der hvor miraklene skjer, der hvor hans kjærlighet bare slår mennesker ut av den vanen de er i, og forandrer menneskeliv. Der hvor et menneske står opp halv fire om morgenen og understreker alt om Den hellige ånd <laughs> i boka. Der hvor folk bare opplever Det er det vi er kalt til. Vi er på en reise. Og vi er ikke av denne verden, vi er i denne verden. Vi er hans eiendomsfolk. Vi er hellige, utvalgte, kalte. Vi er satt til sides for en spesiell hensikt. Vi er prester for den høyeste Gud. Hallo! Ja, jeg ser det står der, men eh, Når skal vi ta Bibelen alvorlig? Når skal Skriften igjen få sin rettmessige plass i våre liv? Når skal vi bøye oss og underordne oss under Skrift? Men altså, bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. Ja? Så det er jo noe med det at vi skal jo ikke akkurat liksom bare slå hverandre i huet med en bibel. Men når ordet blir levende og flytter inn i nabolaget når Jesus har flytta inn i deg, så er du ordet som går ut til alle mennesker der ute. Du er en kirke på to bein. Det er deg, og når de banker på kjerkedøra di, skal du få lov å komme inn og skal du få lov å oppleve Guds kjærlighet. Hans enorme omsorg. Og du skal få lov å oppleve at du bærer en bit av himmelen i deg. Ikke fordi du er så flink, men fordi han bor i deg. Se her mm. Aller siste setningen. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Og så står det 'Amen'. Og det betyr 'la det skje'. La det skje. Hva er nåde? Nåde er ikke en dusjsåpe for synd. Nåde er den krafta som reiser deg opp hver gang du faller. Så du kjenner at vet du, 'jeg klarer ikke mer', 'jeg klarer ikke å gå et minutt mer', 'jeg klarer ikke mer', Jesus. Og du bare faller over ende i hans armer og sier 'bær meg'. Da kommer nåden som en sånn enorm kraft og bare løfter og bærer deg gjennom alle ting. Nåden den renser deg. Nåden opptukter deg til å leve et rent og gudfryktig liv. Nåden er den som peker på deg og sier at vet du hva, du kan ikke lenger leve på den måten der. Den som stjal, skal ikke stjele lenger. Den som, som snøy på skatten, skal slutte med det. Altså, den som, dette her, Nåden kommer ikke og sier liksom at å, fy og fy og fælt. Men den sier at vet du hva, den oppdrar oss. Så jeg tenker, må Herre Jesu Kristi nåde være med oss. Ikke sant? Jeg sjøl er mamma. Jeg tror ikke på fri barneoppdragelse. Jeg gjør ikke det. Jeg tror faktisk det at den kjærligheten som jeg og Bjørn har for våre barn, setter grenser. Vi kan ikke bare, bare sette sine egne Jeg bare lager min egen religion. Jeg lager min egen vei til Gud. Jeg gjør bare det jeg vil. Uh, Dattera vår på 18 hun driver og tar førerkortet nå. Eh, og det er, jo, eh, det er jo interessant. Eh, jeg trenger mye nåde for å for å sitte ved siden av, men hun er veldig flink, da. Men det er liksom noe med dette her at Gud har gitt oss si, La oss si når du skal kjøre opp til førerkortet, så har du en bok, du har et regelverk, du har noe du må følge, og ingen protesterer på det. Det er ingen som protesterer på det at du har en kjørebok, en ABC for kjøring. Da er det liksom, sånn Nei, jeg vil gjøre som jeg vil. Jeg har lyst til å rygge, tror jeg. Jeg kjenner liksom at jeg bare føler jeg må ha litt frihet. Jeg orker ikke alle disse reglene. Jeg tror jeg må rygge i hvert fall et par mil bare for å liksom, så <clears throat> jeg bare finner min egen vei. kan ikke ha kommet til av seg sjøl. Til og med vitenskapsmennene sier det. De blir jo frelst alle sammen. og Du hører jo stadig rapporter om at de blir frelst fordi de ser det i, i naturen. De ser det i alle ligninger. De ser det i absolutt alt at her er det en skaper. Og han som har skapt oss med fingre og tær og alt sammen, han har da en plan for oss, og han har en kjørebok. Og det er ikke fordi at han ønsker å liksom Nei, du får ikke lov til noe som er for å passe på at vi kan samhandle i denne verden. At vi kan ikke sant, Sånn som denne trafikkboka. ikke sant, altså Hvis alle sjåfører gjør som de vil Vi kan ikke samhandle i det hele tatt. Men det er min rett! Jeg står på min rett! Jeg står på min rett! Nei. Det er for at vi skal kunne manøvrere i dette livet. Det er sånn Gud har gjort det med Bibelen òg. Kanskje litt fislete sammenligning, men allikevel, jeg tenker det finnes noen regler, og det er nåden som setter disse, disse linjene. Ikke du, og ikke jeg. Jeg vet, det var en som sa her, han sa at eh, eh, han, var, han, var, litt i det Jeg skal ikke si hva jeg tenkte, for det er ikke pent. Men <clears throat> Han satt noe ganske morsk i ansiktet, og så sa han det at vet du hva, Gud er en ordens Gud. Og det var fordi at han ikke ønska å ha uro i møtene. Vi skulle ikke ha latter, vi skulle ikke ha glede, og vi skulle ikke ha noe som helst uttrykk, for Gud er en ordens Gud. Og ja, han er det. Gud er en ordens Gud. Men hva slags Helligånd gjorde, satte han på plass. Det er Guds orden. Han er en ordens gud, ja. Og han har sagt 'vær ikke bekymret'. Han har sagt 'mitt ord står fast'. Han har sagt 'jeg er evig, jeg forandrer meg ikke'. Han har sagt han elsker deg, han vil helbrede deg, han vil sette deg i frihet. Og han er fullt ut i stand til å omgjøre enhver diagnose fordi han har skaperen. Ja, men <laughs> Ja, amen. Amen. Derfor er jeg så utrolig frimodig, eller si fri og modig, og bare taler ut at Vet du hva? Helbredelse, det er tilgjengelig nå. Det å bli løst ifra avhengigheter og ting og tang, det er tilgjengelig nå mennesker med diagnoser som er såkalt umulige mentale diagnoser og ting. Og Gud har bare retta på alt. Jeg har sett folk som har vært slagpasienter, som har vært helt ødelagte i hodet, som har fått tilbake korttidsminnene og skriver artikler for avisa om eh, sånne geologiske eller hva det er, jeg skjønner ikke halvparten. Altså, Gud er Gud uansett! Og det er det vi bare understreker, at ikke trekk noe fra. Ikke legg noe til. Men se det som det er, og tro på hele boka, og begynn å leve og bevege deg som om det faktisk er sant, det som står der. Og når du beveger deg på den måten at det faktisk er sant, så kommer han med, så stadfester han ordet med stor O Med de medfølger tegn og under. Halleluja! jeg ikke sant? Det er halleluja. veier. Jeg har, under, jeg har jo levd under krana, Ja. Dette her, det kan ikke sammenlignes i det hele tatt, den krana Jesus er. Den er bare full guffe. Yes. Så mye du vil ha. Hæ? <laughs> Ja, ja. Vi skal ikke ta sylteagurkene nå. Takk, Jesus. Det var forrige gang. Hvis dere har lyst til å vite om det, så må dere gå inn på YouTube og så se videoene herifra. Der ble det undervist eh, fra forrige gang jeg var her. Ja. Smaker godt. <laughs> ja, ja. Jeg har en tenåring hjemme, så jeg vet. Jeg blir introdusert for de merkeligste reklamer jeg ikke tror. Nei, men altså, Jeg har bare lyst til å bare legge den bare ned her nå, bare før, før, før vi drar. Jeg har ikke lyst til å lang. Jeg har bare lyst til å, at du skal løfte blikket på han som er alfa og omega, som er begynnelsen og enden, den første og den siste. Han har ikke forandra seg. Han mener det han sier. Han mener hvem han er. Han mener virkelig at det, det at eh, Han sier 'velg meg'. Velg meg. Velg sannheten. Velg meg. Velg meg. Velg meg. Og sannheten er at det er kun to utveier av livet. Uansett hvor mye vi vrir på Skriften. Og det er jo sånn ikke sånn at folk sier at en kjærlig Gud kan ikke sende folk til helvete. Nei, det har du helt rett i. Fikk du med deg hva jeg sa? Jeg gjentar meg sjøl for å være sikker. En kjærlig Gud kan ikke sende folk til helvete, sier folk. Det har de helt rett i. Helvete eksisterer, men det er skapt for djevelen og hans demoner. Det er det det er bygd for, ikke for mennesker. Så de eksisterer, det er et reelt sted, og vi er evighetsvesener, og vi er skapt til å leve evig. Og vi velger sjøl hvor vi vil. Men Jesus og Gud i sin kjærlighet har aldri noensinne sendt noen dit. Vi velger det sjøl når du har valget, og når du vet veien til himmelen, da hjelper det ikke å sette seg på en annen buss i en annen retning. altså. Du kommer ikke til himmelen noen annen vei enn gjennom Jesus. Du har holdt deg midt på veien. Og det sier Skriften. Vi legger ikke noe til. Vi trekker ikke noe fra i det hele tatt. Og vi må faktisk være klare og tydelige at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Og det er ikke for å skremme folk, men det er for å fortelle sannheten. Og når du kjenner sannheten, så skal sannheten sette deg med fri. Og det er ikke dommedagspredikanter, men det er det i sin kjærlighet så sier Jesus bare Kom. Kom. Han sier ikke du trenger å være flink, han sier ikke du trenger å være liksom, noe som helst. Du trenger ikke å kunne noen ting, egentlig. Jeg hadde ikke noe foran korset å gjøre, på en måte, i mitt eget Men han sa 'kom' så har det forandra mitt liv. Men det er folk som sier at dere sånn Har <laughs> Solfrid blitt frelst? Det, ja, da! Eh, du ser meg nå, men du veit ikke hvem jeg var den gang. Og det Så jeg bare lyst til å bare legge igjen den her bare fortsette å stå på Skriften. Uansett om du venter på helbredelsen eller om du venter på noe som er, men fortsett å stå på det, fortsett å fortelle det. Uansett om folk blir sinna, irriterte, hva som helst, det hjelper ikke. De sier de, de gjentar løgnen. Har Gud virkelig sagt? Og vi kan bare si ja, det har han. Jesus svarte med Skriften. Vi svarer med Skriften. Og så står det igjen, Jeg må bare jeg må, jeg må, jeg må, jeg må bare ta den siste, siste, siste. siste. For hvis det var sånn Har Gud virkelig sagt? Er du våken? Det var ikke det han sa. Du bare sjekke om du er våken. Um. Mm -hmm. Har Gud virkelig sagt. Vers 17. Mm. Og ånden og bruden sier 'kom'. Og den som hører det, la han si 'kom'. Og den som tørster, han får kanskje komme. var liksom litt sånn halvenig her. Jeg vet ikke helt hmm. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil Her er viljen din. Han får ta livets vann for intet. Det er gratis. Det er gratis. Det er gratis. Jesus har betalt prisen. Det er totalt gratis. Men du må si 'jeg vil'. Og når du sier 'jeg vil', så sier han 'kom an' ah, ikke sant? Come on, ketchup. Jeg tror ikke han sier ketchup, men han kan, ja, hvem vet, aldri godt å vite. Han kan språket vårt. Men det handler om dette her at hvis du vil, så er han mer enn villig. Sant? Ja. Og uansett hva det er, og det er gratis. Så du kan ikke gjøre deg fortjent til det. Du må bare ta det imot og akseptere. Dette er en gave. Vær så god, ta imot. Jesu navn. Så da skal vi bare gå over i den biten. og jeg, vet, jeg kan jo putte på en femmer på meg, vet du, så blir jeg aldri ferdig. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vi skal, vi skal ha tid til litt forbønn her. Jeg syns det er veldig viktig at vi har det. Eh, og si, uansett hva det er, hvis du, hvis, hvis du har lyst til å ha forbønn eh, Ingen skal tvinge noen her, men hvis du har lyst på forbønn, så grip det. Eh, det er ikke godt å vite. Altså, du har 'Jeg venta på at Solfrid skal komme tilbake'. Mm. Hvem vet om Sjorsju kommer igjen? Men Jesus er her. Jesus kommer igjen. Og igjen og igjen og igjen. <laughs> Han kommer igjen for å hente oss, men han kommer også igjen. Han er jo her. Så uansett, så det er ikke meg dere skal komme for å få noen ting av, men vi reiser nå. Jesus, han blir. Han øh, øh, Alle stedsnærværende, ja. Men akkurat nå så har jeg lyst til å benytte muligheten til at vi kan be for foran med hverandre. Jeg har lyst til at vi skal be. Jeg har lyst til at eh, både Bjørn og jeg og Vint og Gunhild og ja, hvem, hvem, som helst At vi bare skal besigne hverandre til å faktisk tro Skriften. Til å stå på ordet og være i forventning til at Jesus kommer. Jesus kommer for å hente oss. Han vil at vi skal ha med så mange som mulig til himmelen. Men han ønsker også å helbrede. Han ønsker å sette i stand, han ønsker å forberede deg når du reiser tilbake til din menighet og det du står i, at du har med deg noe. Et åndelig bord du har med deg mot å Sånn. Og så står vi bare innenfor ham, og så ser vi hva som skjer. Mm, og på vi ærer deg. Jesus, vi gir deg all ære. Takk, Herre, at det er du som driver oss. Det er du som gjør at vi lever og rører oss hver tid. Takk, Jesus, at uansett hvor mye eller liten tro en har på deg, så er det likevel deg. Det er du som gir oss livspust. Det er du som gir oss alt vi trenger hver dag. Til og med når vi ikke vil ha det, så står du der likevel og sier ja, men jeg har mer til deg. Jeg har det du ønsker deg. Og takk her at du har faktisk, som det ble sagt her, du har gitt alt. Men hjelp oss til å ta det imot. Hjelp oss til å ta det i bruk. Hjelp oss til å, til å se hva vi har, og bruke det. Og bare la det strømme inn i, i livet til andre rundt oss. Men takk, Herre, at du har gitt oss ordet. Hjelp oss, Herre, til å stå fast på det. Jeg ber om at eh, ordet igjen skal få tilbake sin autoritet iblant oss. Herre, hjelp oss til å ikke liksom legge til et sånn ja, men. Men hjelp oss til å være sånne mennesker som sier amen. Amen. Amen. Amen. Ja og amen. Takk, Herre Jesus. Herre, tilber deg, Jesus. Du er vår Gud. Du er vår Gud. Så ber Helligånd om at du bare forsterker ditt nærvær. Helligånd, forsterk ditt nærvær. Gjør det så at vi ser Kristus klart og tydelig. Jesu navn. Herre, la din, la din salveolje bare flyte. Takk, Herre. Takk, Herre, at eh, uansett hva vi ser i det synlige, så er du i full funksjon i det usynlige takker deg, Herre, for at du berører de delene av livet som vi trenger at du skal berøre. Priser deg, Herre, for at du har all makt i himmelen på jorden. Takk, Herre, at det er du som er navnet over alle navn. Navnet over alle navn. Takk, Herre, du er veien. Hjelp oss til å holde oss midt på midtstripa. Uansett hvor mørkt det blir, og uansett hvor fort det går, så ber jeg om at du hjelper oss til å holde oss midt på veien. Ikke vingle fra side til side, men følge stripa. Følge livet. Følge det du har kalt oss til. Ikke lage våre egne regler, men følge dine, Herre. Takk, Herre, for nåden. Nåden, nåden, nåden. Kjærligheten som følger hånd i hånd. Jesus. Yes. Yes. Er det et budskap i rommet? Vayana Sundu, Shigia, Shigiabo, Shigia, Shigia, Shau, vanskelig relasjon med sin familie. Det kan være til søsken, det vært være til far eller mor. Nettopp fordi at du tror på Jesus, så har forholdet til din nærmere til vanskeligere. Men du skal få se at du skal gå i feilaktige gjerninger, sånn at veien åpnes for at du kan få formidle din tro på en troverdig måte til de personene det gjelder i din familie. Og at du skal få være sterkt vitne og peke på Jesus slik at de begynner å tro. Shantarakuyami Shimparanaso Dingiranal Uranatini Dundu Dundura Dundura Dundura Shamparakuyoni Du skal ikke undervurdere deg sjøl, for Kristus bor i ditt hjerte. Det er ikke bare Kristus, men hele treenigheten bor i ditt hjerte. Så derfor skal du være frimodig på det grunnlaget. Mm. For det er ikke du som skal utføre verket. Det er ikke din dyktighet det er snakk om. Det er ikke dine prestasjoner. Men det er mitt verk i ditt hjerte. Det som sprer ut gjennom din munn, dine hender og føtter. Du, skal gå mitt ærend. Og du skal bli til velsignelse for din familie og for dine venner. Og her er tre mennesker i denne byen som sier ja til å gå, for kallet er gått ut. Mm. Og ikke lagre, men gå, vær lydig. Kraften skal følge deg, og disse tegn skal følge den som tror. Og jeg skal stadfeste mitt ord, sier Herren. Mm. Amen. Shukuyala. Shinkuyana senderi senderi. Mm. Shamparana sogulaini ati tiurala hamtu.

Jeg hadde kjent for meg et bilde som jeg hadde i går, som jeg delte med noen. at eh, Det er noe som en demning som er bresket. Det er et veldig stort eh, hull i den demninga der. Mhm. Og vannet strømmer ut med veldig stor kraft. Mhm. Nå må vi prøve å tette igjen, men det skal ikke lykkes. Så den demninga, det er i Guds verk som skal flomme frem i denne byen. Jeg føler at Gud vil, ha noe gjort i denne byen her. Det mhm. er Et storverk som ikke vi har sett før og at vi skal få være med på det. Vi skal få se det at Gud han har ikke gitt opp til denne byen. Selv om det er gått ned, så har han gode tanker og gode planer. Og vær frimodig. Si ja til å være med på kallet til å redde mennesker fra fortapelsen i denne byen. Gjør det, og Herren skal gi deg glede i ditt hjerte. Amen. Hvis du lurer på hva det var, så var det disse nådegavene som står beskrevet i Korinterne. Eh, Gud har gitt oss overnaturlige gaver for å formidle ting som er i hans hjerte. Så han bare kjører forbi all vår vett og fornuft. Og så taler han gjennom sine gaver. Eh, og grunnen til at jeg gjerne slipper det ut i salen, er fordi at du skal være med på det. Det skal ikke nødvendigvis bare være fra predikanten, det skal være Guds menighet i bevegelse. Så ta imot det ordet som nå kom, for det er fra Herren. Og så gir du respons på det. Få noen til å be for og med deg, bare for å forløse deg i det. Eh, hvis du kjenner på det. Men hvis det er annet også, så bare er det åpen foran her, og så bare ber vi for og med hverandre. Og så tar vi det derifra. Så får Jesus lov å bare råde. Og så fins det kaffe og diverse sånne ting. Og finn noen å velsigne. Det Orada otel. Yes, selam. Hemen.